цаа. За тэгээд э, өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ нэгэн чухал зүйлийг хийх гэж байна. Тэгээд э, ямар чухал зүйл бэ гэхлээр бүгдээрээ Tappel-ийн хийсэн дэлхийн хамгийн чанга texture pack-ийг <laughs> хийж үзцгээх болно. Тэгээд энэ texture pack-ийг татах линк нь description дээр байгаа. Тэгээд э, мэдээж хэрэг Tappel хийсэн учраас Tappel-ийн цуугаас description дээр байгаа харж үзээрэй. За тэгээд За тэгээ юу ч гэсэн бүгдээрээ research pack for your texture pack I hit you today. Yo. Yo. <laughs> Yo, yo, check it. би явж байгаа нэг юм уу? бүгдээрээ шууд тоглоом тоглож үздэхэй. Йоо. Okay, Skywars, Skywars. Skywars. Alright. За явцгаая би нэг ялах гээд байгаа ч юм. Яа. Yo! 때릴까 쓰니가 때려 들어가리가 나 야이 야이 Клин эзэн байна. <laughs> Мод огч байгаа нь штэ. Йоо. Им бүр арай л чанга өнтхүү. А бүгдээр одоо poison цацч үзье. А байж та юм. Яа бас гайгүй маа. Нэр. А таа цаа. Воо! Йоо, ийм амар чанга текст байг би бүр анх удаа л хийж үзсэн шүү. Бүр арай арай ёо. Йоо. Pity stop. Please. Hey. Ah. Brother Changwon tu. Ти бүр бас арай л чанга байна ёо. Бас и Minecraft ч гэж бас юу аа. Ёо! Эй, эй, эй. Эй, эй, эй. no no no no no no no no no. Кил авчлаа штэ бүгдээрээ. Аа. За одоо бүгдээрээ арай өөр юм хийх гэж байна. Тэгээд энэ юу вэ гэх юм бол TNT Madness. Yes. Аа, за бүгдээр одоо TNT-гээ дуу хэр чанга байх нь бүгдээр одоо ёо. Хүү. За. Ёо. Даа. Тэ юу болсон бэ? Өсөрцөн үний хүн. бүгдээрээ дээш гарч үздэхээ. Оо. Оо! Йоо! Йоо! Тэгвэл байгаарэ. Яа. Крипер, крипер төвчсөн. Бүгдээр крипер яаж дэлбэх нь харцгаа. Оо, чи чи хаана датрэ? Укэчээ. <laughs> За за хүчлээ. Яа, за за одоо бүгдээр яг лаунч байда тавьчих заяа. Бүр яг энэ яг гоё дээр нь гарч байгаа ингээд. Оо. Аа! тэгээд нэг зүйлийг хэлэхэд одоо миний бичлэгүүд өмнөх үед нь ингээд миний царай ингээд амар юм хар ч юм уу те нэг юм харт альстай <laughs> хүн шиг харагдаад байдаг гэсэн бол одоо ингээд нэг юм арай гайгүй зүгээр болсон. Тэгээд дээрэс нь бас ингээд ард ингээд яг хан байрлцсан учраас илүү цэвэрч байгаа гэж найдаж дээ. Тэгээд тэгээд одоо бүгдээрээ Lucky Blocks дээр энийгээ тоглож байна. Тэгээд Yo. 자, 목대를 insane lucky block type two Yo. <laughs> Ooh, suicide. Oh. Protection 3. Oh! Die! What a Ah! <laughs> Oh. Oh. Oh, Ender teleport. لا لا لا شوف شوف Би их л агтайл ах шиг байна да. Speed. Тэрийг аах уу аах уу яах уу? аваалч дуул. Нөхцөл төлөө. Зашгүй тэдрийг тулж явах орно. Цэргс бидэд аваад байна. Тэгээд бидэд цаад тэгээд энийг оо яна яна яна. Йоо, энэ бүр арай л чамд хөө. Ингээд. Оо. Бүгд энийг Яа, айл. Яа, ашиг. За зөв хөтөө. Өгчлээ. 더블킬 걸다가 이 오! 야! 야, 이리세! 가사타마, 요! за тэгээд юм бүр хэлчихэв. За за тэгээд юм бод. Лайк, subscribe дараарай за тэгээд. Peace.